Am 14. Februar haben sie einen Post ihrer Frau mit Gefällt markiert, der die wertige Gleichheit unterschiedlicher Kulturen dementiert. Der Text zeichnet bewusst ein ausschließlich schlechtes Bild des Islam, wohingegen europäische Kulturen durchweg als fortschrittlich dargestellt werden. Dazu argumentiert er unter anderem, dass Kulturen nach ihrer Wertigkeit beurteilt werden sollten und der Islam oder auch das Judentum eine dem Markt der Kulturen verdrängt werden sollte. Vergleiche Absatz 7 des äh, Postes. Ein fundierter wissenschaftlicher Kulturbegriff wird dabei nicht verwendet, im Gegenteil sogar ausdrücklich äh, abgelehnt. Emanzipatorische Bewegungen in islamisch geprägten Gesellschaften werden ebenso geleugnet wie fundamentalistische patriarchale Strukturen in christlich geprägten. Außerdem heißt es in Zeile 3 bis 4 des vierten Absatzes, eine Exkursion nach Afrika reicht aus, um die düstere Realität der, wo, wo Kulturen schiefgelaufen ist, aufzuzeigen. Die afrikanische Kultur wird hier also im Singular für gescheitert erklärt. Dieser Post ist in der Stoßrichtung kein Einzelfall auf der Seite ihrer Frau. Auch nicht der einzige, den Sie persönlich mit Likes und entsprechenden Kommentaren unterstützt haben. Ich empfinde diese Position als offen rassistisch, da sie stereotypische Reprodu äh, Stereotypen reproduzieren und ganze gesellschaftliche Gruppen stigmatisieren. Anstatt meiner Forderung nach einer Positionierung und, Gesellschaft, äh, und einer Distanzierung von diesen diskriminierenden Texten nachzukommen, stellten sie einen Strafantrag gegen mich. Deshalb frage ich Sie hier erneut, wie positionieren Sie sich zu dem Post Ihrer Frau und distanzieren Sie sich von den Äußerungen auf dem Außerdem, wie stehen Sie zu den Aussagen, denken Sie, äh, denen Sie mit dem Ihrem Like zustimmten, auch wenn Sie diesen bereits zurückgenommen haben? Kulturen seien dem, äh, demselben pragmatischen Blick zu bewerten, mit dem wir zum Beispiel auf Unternehmen schauen, Absatz 7, Zeile 1 bis 2, sowie dem oben genannten Zitat über afrikanische Kultur.